Astăzi este despre a întreține și nu a întreține pe cineva, ci a întreține în sufletul tău o stare proastă. Ehm, a întreține în dicționar este a păstra și la mine se referă foarte mult uh, la stări și mi-am dat seama astăzi când am avut o stare foarte proastă că dacă rămân focusat acolo și nu acționez, uh, o să îmi întrețin această stare proastă. Și am acționat, m-am focusat pe altceva, acum mă simt mult mai bine și așa că te invit și pe tine să uh, acționezi, nu știu, să, să ștergi praful să ștergi praful așa în sus și atunci când o să-ți schimbi uh, poziția corporală, o, nu o să-ți mai întreții starea aceea proastă. Ia să vedem, du-te acum și fă dacă cumva ai o stare proastă. Dacă nu, ești fericit, bravo ție, ceau!